विचार हो गया था नौ अध्याय का कि जो महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं जो महात्मा होते हैं महान आत्मा च महान आत्मा तो महात्मा वो दैवी प्रकृति में आश्रिता दैवी प्रकृति क्या है सम है दम है श्रद्धा है दया है उदारता है ये जो दैवी भाव है इन दैवी भावों से विशिष्ट होते हुए अनन्यता के साथ अन्य भाव को छोड़ करके सब कुछ भगवान ही है वासुदेव सरमिति अनन्य भाव इस अनन्यता के साथ वो भगवान की आराधना करते हैं भगवान को क्या समझ करके संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले संपूर्ण प्राणियों को सत्ता स्फूर्ति देने वाले संपूर्ण करोड़ का अध्यक्ष भगवान ही है और अविनाशी अव्य है अविनाश को प्राप्त न होने वाला है ऐसा समझ करके भगवान की क्या करते हैं आराधना करते हैं किस प्रकार से करते हैं का सततम कीर्तन तो माम यतंत दृढ़ व्रता बड़े दृढ़ व्रति है वो हम्म? स्थिर बुद्धि वाले दृढ़ व्रति माने स्थिर बुद्धि वाले बस भगवान का भजन करना है यही उद्देश्य है इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होगा ये नहीं सोचते हैं कि भाई भगवान का भजन करना है तो किसी सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं सोचते दृढ़ प्रता मैंने भगवत प्राप्ति था भगवान की प्राप्ति के लिए ही दृढ़ व्रति है ऐसा होता है कि सततम कीर्तन तो भगवान की आराधना करते हैं और निरंतर हाँ वो तो करते हैं यतन से प्रयास करते हैं प्रयास यही है कि सजग रहते हैं तत्पर संयतेंद्रिय हाँ, श्रद्धा से विशिष्ट होकर के तत्पर होकर के संयतेंद्रिय होकर के इंद्रियों का उपसंहार करके मन का उपसंहार करके बराबर प्रयास करते रहते हैं यही प्रयास करना यतंत दृढ़ प्रता नमस्यंत समान और निरंतर भगवान को प्रणाम करते रहते महाराज जी कहा करते थे कि एक बार पहले उत्तरकाशी में रहते थे उत्तरकाशी से इधर आ गए तो आश्रव्यवती गतिविधियों में जाना कम हो गया तो काफी साल के बाद जब फिर उत्तरकाशी गए तो पुराने परिचित संत दिखे तो कहा कि महाराज कुछ अपना अनुभव सुनाइए महाराज ने कहा उन्होंने कहा स्वामी जी वेदांत तो आप भी जानते हैं आप भी पढ़ा रहे हैं मैं भी समझता हूँ थोड़ा बहुत पर मैं यही समझता हूँ कि दिन में सो और महादेव को प्रणाम करना चाहिए ताकि सीमित अहंता का विघटन हो जाए नमस्कार में इसलिए ठीक ढंग से महादेव को नमस्कार कर लेना चाहिए हाँ? कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया ठीक ढंग से कृष्ण को प्रणाम किया तो दोबारा उत्पन्न जगत में होता ही नहीं और जो उत्पन्न हो रहा है तो ठीक ढंग से उसने प्रणाम नहीं किया वपुष्प्रादुर्भवात् अनुमितमिदं क्वापि भ्रमन्मुक्तः पुष्पदंताचार्य जी ने यही कहा वह पुष्प इस शरीर का आरंभ हुआ इसीलिए मैं अनुमान कर रहा हूँ हाँ, कि वपुष प्रादुर्भाव अनुमितम इदम यह अनुमान कर लिया गया कि पहले जन्म में जन्म ने पूरा मैंने पहाड़ी जन्म प्रभु शरीर का आरंभ होने से ही मैंने अनुमान कर दिया कि पहले जन्म में मैंने आपको नमस्कार नहीं किया तो जन्म ने पूरा पूरा रे न को आप एक क्षण भी एक क्षण भी प्रणतवान मैं आपको नमस्कार करने वाला नहीं बन पाया था ये शरीर के आरंभ होने से मैं अनुभव कर रहा हूँ और अभी क्या किया कर रहे हो कोई विशेषता हुई क्या उस जन्म में इस जन्म नमन मुक्त इस पर मैंने ठीक ढंग से नमस्कार किया तो नमन करते ही मुक्त हो गया नमन मुक्त संप्रति मत अनुराग्र आगे भी मैं आपको प्रणाम करने लायक नहीं रहूंगा क्योंकि आगे शरीर मिलेगा नहीं तो प्रणाम कैसे करेंगे तो इसलिए दो तो अपराध मेरे से हमेशा बने ही रहेंगे जो पहले ज्ञान होने से पहले प्रणाम नहीं कर सका और ज्ञान होने के बाद जब प्रणाम किया प्रणाम किया तो ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया अब आगे तो भगवान और भक्त में एक ही भाव हो गया दो तो रहा नहीं दो तो रहा नहीं तो आगे भी प्रणाम मैं कर सकूँगा भगवान को प्रणाम न कर पा रहा तो एक तरह का अपराधी है ना इसीलिए पहले सामर्थ्य थी पर नहीं किया यह अपराध रहा और अब ज्ञान होने के बाद अब शरीर नहीं मिलेगा तो प्रणाम नहीं कर पाऊँगा इसलिए ये दो अपराध हमेशा ही मेरे बने रहेंगे तो इसलिए क्षंतपूर्णोपराध शिव शिव शिव भरो श्री महादेव शंभु इसलिए महादेव हे शंभु मेरे ये जो अपराध दे रहे ये हमेशा ही बने रहेंगे आप जरा कृपा करना क्षंतव्यम आप मेरे अपराध को क्षमा करना इसलिए नमस्यंत समान भक्तिया बड़े प्रेम के साथ नमस्कार ध्यान में कि नहीं ऐसा नहीं कि उपाटक टप्पू ऐसा नहीं बड़े प्रेम के साथ भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हमको प्रेम से प्रणाम करते हैं अरे प्रणाम न कर पाना भगवान को अपराध नहीं होता है क्या जैसे अभी आप में शरीर है आप प्रणाम नहीं कर पाते हो तो अपराध है तो प्रणाम न कर पाना ये अपराध एक तो एक तो एक तो आलंकारिक भाषा है ये मन में ज्ञान हो गया तुझे तो प्रणाम करना और भगवान को प्रणाम न कर पाने ये तो अपराध है ना है कि नहीं अब आप जल चढ़ाते हो अंदर भी नहीं चढ़ाते हो महादेव को कहाँ चढ़ाते हो महादेव को चढ़ाते हो जल हाँ। तो नहा करके आते हो तो कहाँ जल ले आते हो आप जब स्नान करके आते हो तो नर्मदा जी से तो कहाँ जल लाते हो आप कौन सा जल चढ़ाते हो आप कैसे चढ़ाते हो नीचे से तो लाते नहीं हो आप लाते हो हाँ तो अब वो जैसे अब नर्मल तो जल न चढ़ाना है ना ठीक है न चढ़ाना अपराध तो नहीं है पर चढ़ाने से होने वाला पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी है कि नहीं पर अब जल चढ़ाता है व्यक्ति तो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है प्रणाम करना चाहिए भगवान को ठीक ढंग से प्रणाम नहीं करता है तो प्रणाम तो करता है पर ढंग से नहीं करता है तो वो बनावटी बना हो जाता है इसलिए एक तरह का अपराध है कईयों कई अपराध होते हैं वैष्णव वैष्णव के हिसाब से इसलिए अपराध एक बार प्रणाम नहीं कर सका जब कर सकता था तो एक अपराध और अब तो आगे प्रणाम ही नहीं हो पाएगा ज्ञान होने के बाद तो प्रणाम न कर पाना ये जो भाव है ना ये भाव तो बना ही रहा ना इसलिए अब ये भी अपराध जैसा नहीं मानता हूँ इसलिए दो अपराध हमारे हमेशा बने रहेंगे नमस्यंत माम भक्ति और भक्ति से प्रेम से बड़े ही प्रेम से प्रणाम करते भक्ति भावना के साथ प्रेम करते श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हाँ? महादेव को जल चढ़ाते हैं कि डाल देते हैं हाँ? महादेव को जल डाल देते हैं ना एक भगत एक भगत एक बार मेरे से बोले कि मैं उन्हीं के घर के, आसपास गांव के आसपास में था तो उधर की भाषा शैली ऐसी प्रकार की तो उन्होंने कहा महाराज हमारे घर में भी आप चरण गिरा दीजिए <laughs> मैंने कहा मेरे को तुड़वाना तो थोड़ा ही है कहा गिरा देना तो गिरने पर टूट भी सकता है ना पैर मैंने कहा मेरे को पैर तुड़वाना नहीं है पैर तो समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ फिर अचानक उनको ध्यान में आया तो मैंने पैर गिरा देना बोला था इसीलिए फिर के बाद फिर लगे और गिराना शब्द व्यर्थक हो गया ना एक तो फिसल जाना और एक एक रख देना गिराना शब्द रख देने अर्थ में हमारे यहाँ चरण रख देना तो इसी बात है नमस्कंत समान बड़े प्रेम के साथ भक्ति भावना के साथ है कि नहीं समर्पण के भाव के साथ महादेव को क्या करता है वो नमस्कार करता है तो ऐसे जो प्रणाम करता है नित्य युक्ता और जुड़ा रहता है ऐसे सबसे बड़ी बात यह है दूसरे खटपट खटपट में मन लगाया नहीं रहता है इधर उधर मन रहता है और महादेव को प्रणाम करता हुआ ऐसा नित्य युक्त रहता है भगवान के साथ नित्य जुड़ा हुआ रहता है भगवान के साथ जुड़ा हुआ रह करके ही वो भक्ति के साथ प्रणाम करता है और जुड़ा है संसार के साथ और प्रणाम करता है भगवान को तो नित्य युक्त नहीं हुआ भक्ति वाला भी नहीं हुआ क्योंकि भक्ति से तो जगत को पकड़ रखा है भाव से किसको रहा है जगत भाव से जिसको पकड़ा है व्यक्ति वही होता है श्रद्धा से जिसको पकड़ा है वही होता है और श्रद्धा से भाव से तो जगत को पकड़ रखा है और तो ऊपर से महादेव को क्या कर रहा है काम कर रहा है है ना भंडारा जाना है महादेव को भोग लगा करके महादेव का भोग लगाना है जल्दी जल्दी टॉल तो भोग भंडारे चले जाओ है तो अब वहाँ भोग लगाते समय जो विधि विधान ठीक ढंग से करना था तो पूरा नहीं कर पाए तो भंडारा जाना है उसको और तो दूर भी जाना है गाड़ी खड़ी है वहाँ पर तो ध्यान कहाँ रहेगा जैसे दर्शन करने के लिए जाते हैं बाहर जूता छोड़ करके जाते हैं ना यहाँ पर जूता स्टैंड नहीं रहता तो ध्यान कहाँ रहता है और जूते भी थोड़ी कीमती हो भगवान को प्रणाम करता है तो जूता ही दिखता है उसको नमस्ते से मां भक्त्या प्रेम से भक्ति से नमस्कार करते हैं नित्य युक्त जुड़ जाते हैं क्या होते हैं और जुड़ करके उपासना करते हैं नित्य युक्त उपासते जुड़ करके ही उपासना करते हैं नित्य युक्त उपासना तो अच्छा और कैसे करते हैं किन किन प्रकार उपासित उपासक तो उपासना करते हैं भगवान की आराधना करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं किस किस प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम ज्ञान ज्ञान ही यज्ञ है यहाँ पर ज्ञान से भिन्न कोई यज्ञ नहीं लेना ज्ञान में वो यज्ञ नहीं थे ज्ञान यज्ञ ज्ञान रूप जो यज्ञ है उस ज्ञान रूप वो यज्ञ ऐसा नहीं है कि सुहा स्वाहा करने वाला यज्ञ यज्ञ भी विष्णु सुहा सुहा करते हैं ना आहुति देते हैं आप जैसे आहुतियाँ देते हो ऐसा नहीं यहाँ पर यहाँ पर आहुति भी हम देते हैं तो भगवान को देते हैं देवता को उद्देश्य करके देते हैं आहुति तो ये जो ज्ञान जो चिंतन है भगवत विषय है इसलिए यज्ञ है जैसे आहुति जब देते हैं छोड़ते हैं द्रव्य का त्याग करते हैं तो वो भगवत विषय होता है त्याग इसलिए यज्ञ है वो तो उसी तरह से ये जो हम चिंतन करते हैं ईश्वर का परमात्मा जी ब्रह्म की एकता का जो चिंतन करते हैं तो भगवत विषय होने से वो ज्ञान रूप यज्ञ है हाँ उस यज्ञ के द्वारा तो मेरी आराधना करते हैं ये परमात्मा की एकता का निरंतर चिंतन करते हैं तो इसी से भगवान की आराधना होती है तो सर्वोत्कृष्ट आराधना है सामान्य आराधना एक छोटे से पत्थर ले आते नर्मदा जी से फिर उसकी पूजा करते हैं आप है ना और मार तिलक लपट लेते हैं माला पहन लेते हैं लंबे चौड़े यहाँ एक साथ ही माला पहनना है फिर दूसरा भी माला पहना तीसरा माला पहनना और एक कपड़ा ओढ़ के उसके ऊपर माला पति दिखाता हूँ और पीतम्बर धारण करते हैं है कि नहीं और वो होता है ना क्या इत्र बोलते हैं परफ्यूम डालते हैं शरीर में सुगंध करते महाराज क्या करे तो बाबू जी पूरा घर से बाहर आ रहे हैं बाबू जी पूरा घर से बाहर ये भी पूजा है ये पूजा उतनी मजबूत पूजा है कौन सी मजबूत पूजा है अपना सांस करके जीव परमात्मा के एकता का चिंतन कर रहे हैं या भगवान का चिंतन कर रहे हैं भगवान का ध्यान कर उसमें मन टूट गया उसमें मन क्या हो गया एकदम से डूब गया चिंतन करते करते इधर भूल ही गया और टाइम भूल गया हाँ चिंतन करते करते भूल गया कि ऑफिस जाना था नौकरी में जाना है या रोटी बनानी है और घड़ी आँख खोल करके देखा तो अरे एक घंटा आगे निकल गया वो जो चिंतन है ये सबसे बड़ी पूजा ये पूजा क्या है सबसे बड़ी पूजा है तो ज्ञान यज्ञ ज्ञान जो यज्ञ है जो भगवान विषय है हाँ तो उससे भगवान ईश्वर को क्या करते हैं माँ माने ईश्वर की उपासना करते हैं हम्म? ध्यान में आएगा ना और वो ज्ञान कैसा है यानी एकत्व है ना बस भगवान को एक ज्ञान का विषय बना करके एक रूप से ही करते भिन्न को रूप से नहीं करते भगवान और मैं एक हूँ एक ही पर पर ब्रह्म परमार्थ दर्शन जो है, है एक ही पर ब्रह्म है परमार्थ दर्शन जो ज्ञान है उस ज्ञान से उसी को विषय बना करके पूजा मैं अलग हूँ भगवान अलग है मैं पूजक हूँ भगवान पूज्य है ये सब भाव उसमें नहीं रहता भगवान और मैं एक हूँ इस प्रकार से चिंतन में आय के का अनुभव करते हुए ही पूजन करते हैं ये सर्वोत्कृष्ट पूजा है ज्ञान यज्ञ चाप्य जंतु माओ भाषक एकत्व है ना और पृथक हाँ? और कुछ कुछ लोग पृथक पृथक हो वही जो भगवान ब्रह्म है परमात्मा है वही परमात्मा ने कहीं आदित्य रूप से अवस्थित हुआ है कहीं चंद्रमा रूप से अवस्थित हुआ है कहीं बाह्य रूप से कहीं हृदय रूप से है इस प्रकार से मान करके कोई परमात्मा ही सर्वत्र है ऐसा पृथक ना इस प्रकार से पृथक पृथक भाव से उसकी पूजा करते हैं हाँ। और किंचित एकत्व ने पृथक न और बहुधा विश्वत्व मुखम हाँ। और कुछ कुछ लोग कहते विश्व सर्वर परमात्मा ही है जो भी दिख रहा है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है जो दिख रहा है स्थूल उपाधि वो भी परमात्मा ही है ऐसा मान करके स्थूल उपाधि से विशिष्ट उस चेतन को क्या करते हैं पूजा उपासना कर देते हैं एक तो ज्ञान से उपासना करते सब बाधित हो जाता है जो उपाधि है सब बाधित नीति नीति करके और जो दूसरा है अलग अलग उसी परमात्मा की भूतियाँ हैं ऐसा मान करके थोड़ा भेद बुद्धि से करते हैं और तीसरा बहुधा विश्व मुखम बहुत प्रकार से विश्व मुखम ईश्वर भगवान की आराधना करते हैं जो स्वरूप दिख रहा है वो भगवान का ही स्वरूप है ऐसा मान करके क्या करते हैं उपासना करते हैं तो भगवान का रूप का ध्यान करना कितना जरूरी है बहुत जरूरी है खूब ध्यान करना चाहिए एकाग्र मन धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा फिर वो, क्या होगा तो विश्व तो मोहम कह दिया विश्व तो मोहम यही है विश्वतम वो है कि हाँ ईश्वर भगवान है जैसे वैश्वानर वैश्वर है कि वैश्वानर मूर्धव सुतेजा विश्व वैश्वानर भगवान का आराधना करनी चाहिए कैसा है मूर्धव हाँ मूर्धैव द्विलोक जो द्विलोक है वो भगवान विश्व रूप मूर्धा है चक्षु विश्वरूप चक्षु हाँ, उसकी आँख जो है विश्वरूप चक्षु हाँ, सूर्य है और प्राण पृथक वर्तमात्मा ये जो हवा चलती है कि नहीं ये उसका पृथक पृथक मार्ग वाला कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है ऐसा जो हवा है तो भगवान का प्राण है संदेह बहुल और ये जो आकाश है तो भगवान का बहुल आगे है पेट है और पृथ्वी में पाद और जो पृथ्वी जहाँ तक दिखती है संपूर्ण भगवान का पाद है, है? हाँ, और आश्यम आहवनीय और जहाँ आहुति देते हैं ये आहवनीय अग्नि वो भगवान का मुख है ऐसा जो भी दिख रहा है सब भगवान स्वरूप ही है इस प्रकार से उसका चिंतन करेगा ये भी है और ऐसा नहीं कर सकता है साधक इतना बड़ी उपासना हो गई ना ऐसा नहीं कर सकता हाँ ऐसा नहीं विराट रूप से करना ये नहीं कर सकता है तो फिर वो छोटा जैसे भगवान का स्वरूप है कोशिश में चित्त को एकाग्र करने के लिए उपासना कर हृदय प्रदेश में उपासना कर है ना इस प्रकार से उपासना कर और धीरे धीरे अंतकरण में शुद्धि हो जाएगी एकाग्रता बढ़ेगी तो अपने आप उसको रास्ता मिलेगा शुद्ध मन अपने आप गुरु हो जाता है अपने आप उसको उसको रास्ता मिलने लगेगा तो यदि भगवान को बहुत रूप से उपासना करते हैं तो किस किस रूप में उपासना करते हैं तो बताते हैं अहम क्रतुरहम यज्ञ अहम क्रतु ये क्रतु माने एक वेद विहित कर्म को क्रतु कहते वेद विहित जो कर्म है उसको क्रतु कहते हैं यज्ञ विशेष है तो क्रतु वेद विहित जो कर्म है ना कर्म भी मैं ही हूँ मैंने सब कुछ भगवान ही है ना ये कह रहे हैं तो यज्ञ भी मैं ही हूँ अहम क्रतु माने ये ये क्रतु भी आया आगे यज्ञ भी आया ना यज्ञ शब्द नहीं आया केवल क्रतु शब्द आवे तो क्रतु शब्द यज्ञ का भी वाचक होता है संकल्प का संकल्प का भी वाचक होता है फिर आगे हिंदी पद आया है और फिर पहले क्रतु शब्द आया इसलिए वहाँ क्रतु शब्द को थोड़ा सीमित कर देना क्रतु माने यज्ञ तो पर स्रोत यज्ञ स्मार्थ यज्ञ में तो स्मार्थ के लिए यज्ञ शब्द आया तो स्रोत कर्म भेद जो क्रतु है वो मैं हूँ और अहम यज्ञ और स्मार्थ कर्म विशेष यज्ञ भी मैं ही हूँ और स्वधा इतरों को जो दिया जाता है ना स्वधा बोल करके इंद्राय इधम नममा इंद्राय इधम स्वाहा नममा बोलते हैं देवता के लिए स्वाहा बोल करके देते हैं और पितरों को जो देते हैं ना वो स्वधा बोल करके देते हैं देवताओं को जो देते हैं वो स्वाहा और पितरों को जो देते हो स्वधा इसीलिए स्वधा माने पितरों को जो दिया जाता है माना उसको स्वधा वो स्वधा माने पितरों पितरों के लिए दिया जाने वाला स्वधा नामक जो ये अन्न है कौन अन्न भी हूँ अहम औषधम हम्म? औषध सभी प्राणियों के द्वारा जो खाया जाता है हम्म? सर्वे ही प्राणी अध्यते भुक्षते हाँ। सभी प्राणियों के द्वारा जो खाया जाता है वो औषध है माने धान्य आदि चावल है गेहूँ है इत्यादि ये औषध ही मैं हूँ अथवा शोधाकार सर्व प्राण साधन अन्न सोया का अन्न क्या लेना सभी प्राणी जो अन्न खाते हैं वो सामान्य अन्न को लेना ये बही इत्यादि धान इत्यादि आटा इत्यादि गेहूँ इत्यादि चणक आता है गेहूँ मैंने चणक चणक को गेहूँ बोलते हैं कणक बोलते हैं पंजाब में वो बिगड़ करके कणक चणक कणक बन गया वहाँ पंजाब में गेहूँ को क्या बोलते हैं कणक बोलते हैं और संस्कृत में गेहूँ को चणक बोलते हैं चणक ऐसा तो चाक को चढ़ चढ़ नहीं होता वो हम लोगों से तो कणक होती ऐसा हो गया अब लोग गेहूँ बोलते हैं तो ये सामान्य धान्य मैंने चावल इत्यादि तो सोधा का ये देना तो सोधा औषधि क्या होगा जो व्याधि होती है बीमारी होती है उसमें जिसका उपयोग करते हैं औषध जड़ी बूटियाँ उनको औषध समझते मंत्र हम और मंत्र भी मैं ही हूँ और जिसके अंदर पितर और देवताओं के लिए हरि दिया जाता है हरि पितरों के लिए भी दिया जाता है मंत्र से और देवताओं के लिए भी दी जाती है तो वो मंत्र हम देव आज्यम और जो हवि आज्य मैंने हवि जिसको दिया जाता है वो हो गया वो भी मही है और अहम अग्नि और जिसमें आहुति देते हैं है? अहम अग्नि जिसमें आहुति देते हैं मैं ही हूँ ध्यान में और अहम होतम जो होत मैंने हवन कर्म है वही मैं हूँ ये बताते हैं हवन कर्म मैं हूँ अग्निमय हूँ जो आहुति दी जाती है अन्न वो मैं ही हूँ और जिस मंत्र से आहुति दी जाए वो मंत्र भी मैं हूँ सर्वात्मक मैं हूँ एक यज्ञ के माध्यम से समझा दिया यज्ञ के माध्यम से इसी यज्ञ की जो भी चीज़ें निकला है वो सब मैं हूँ ऐसा कह करके यज्ञ के जरिए समझ रहा और जितने भी है ये सब यज्ञ से उत्पन्न हुआ है आहुति का कर्म है ये सब सायन शुभ जो आहुति कभी किया हुआ है जीवात्मा ने उससे हुआ कर्म है ये इसलिए कहा दिया अहम अग्नि हम हुतम पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता माता मह विद्यम पवित्र वेद्यं पवित्रमोङ्कार गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी प्रभव प्रलयस्थानं प्रभव प्रलयस्थानं निधानं

इसी को बताने के लिए पहले एक श्लोक से बताया और आगे भी बताते हैं आश्य जगत तो अहम पिता ये संपूर्ण जगत है इसे जगत को उत्पन्न करने वाला मैं पिता हूँ जिसे पिता संतान उत्पत्ति में हित बनता है उसी तरह से ये जगत रूप संतान की उत्पत्ति में कारण कौन है अगर मैं हूँ मैं ही हूँ भगवान न हो तो जगत थोड़े उत्पन्न होगा ध्यान में ना भगवान न हो तो मात्र प्रकृति से जगत की उत्पत्ति भी नहीं होती इसलिए भगवान ने कहा ना वो प्रकृति में बीज मैं ही डालता हूँ जिससे कि संसार की उत्पत्ति हो जाती है इसलिए कहा मैं पिता हूँ पिता हमसे जगत हो मैं पिता हूँ और माता और माता भी मैं ही हूँ जनयती ये जगत को उत्पन्न करने वाली है संसार को उत्पन्न करने वाली संतान उत्पन्न करने वाली माता है और वही मैं हूँ और धाता और धाता माने विदधाती की धाता विदधाती की धाता विधाता समझ लो धाता समझ लो जो कर्म फल का विभाजन करके किस किस व्यक्ति का कौन सा कर्म है उसका क्या फल उसको मिलना चाहिए कोई विधान करने वाला भी मैं नहीं हूँ मातरेश्वर धाती उस परमात्मा के रहने पर ही अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाला जो वायु है तदुपाधिक हिरण्य गर्भ प्राणियों के अपने अपने कर्मों के फल का विभाजन कर लेता है ऐसा आता है ईशावास्यु अनुसार तो वही यहाँ पर करते हैं धाता माने कर्म फल का विधान करने वाला भी मैं हूँ फल मत उपपत्ति ऐसा ब्रह्म सूत्र में सूत्र कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुण कर्माध्यक्ष है आपने जैसा कर्म किया है उसी कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा तो वो फल कर्म दे नहीं सकता है जड़ है इसी उस कर्म के हिसाब से आप भगवान फल देता है जैसे मजदूर आपके घर में काम करने के लिए आता है तो मजदूर काम करेगा वो काम के हिसाब से उसकी मजदूरी आप देते हो चेतन और जो उसने काम किया वो काम जो मजदूरी है वो उसको पेमेंट थोड़ी करती है है चेतन होना चाहिए उसका जो कर्म है वो कर्म उसका कर्म के हिसाब से चेतन भाव देता है अब मजदूर आकर के दिन भर बैठा रहा और कोई काम ही नहीं किया तो आप भले पैसा दोगे वो तो दिन भर आकर के लगा रहा है उसका काम देख करके फिर आप पैसा देते हो उसी तरह से हम लोगों का जो कार्य है उस कार्य को देख करके परमात्मा फल देता है हम नहीं दे सकते कि हम अपना कर्म का हम फल दें तो पाप कर्म का तो फल हम देंगे नहीं अपने देंगे जो बुरा कर्म हमसे हो गया है उसका फल भी तो मिलना पड़ेगा ना और जो अच्छा कर्म है उसका भी फल मिलना पड़ेगा तो अच्छा कर्म का तो हम अपने को फल दे देंगे और बुरा कर्म का फल नहीं देंगे और बुरा कर्म का फल भी हमारे सामने आता है जिससे हमको दुखी होना पड़ता है और अच्छा कर्म का फल भी हमारे सामने में आता है जिससे हमको सुखी होना पड़ता है इसलिए फल के विषय में हम पराधीन है कर्म के विषय में पराधीन नहीं है हम कर्म कर सकते पुरुषार्थ कर सकते हो और वो फल है कि नहीं ईश्वराधीन है फल और ये पक्की बात है फल तो मिलेगा ही मिलेगा और कर्म आपको फल नहीं देगा आप उस कर्म का फल अपने लिए नहीं दे सकते क्योंकि यदि दे सकते तो कोई भी संसार में दुखी होता ही नहीं होता होता अपने को तो दुखी थोड़ी को देगा पर मजबूर है क्या करें वो कर्म तो फल देगा पर से दुखी होना पड़ता भगवान छोड़ेगा नहीं किसी को व्यवस्था नहीं व्यवस्था नहीं बनेगी सिलवेल तुमने ऐसे किया था मिलना पड़ेगा तेरे को ऐसे किया था इसका फल तो तेरे मिलेगा और चाहे तो तुम नाच ले खुश होकर के चाहे तो दुखी होकर के लोटपुट हो जाए सिर पकड़ ले कोई मतलब नहीं पर किया था तो फिर इसको तो उनको करना ही पड़ेगा इसलिए धाता फल प्राणियों को देने वाला है और पिता पितामह पिता का पिता भी वही है पिता का पिता भी कौन है वो भगवान के वेदम पवित्रम ओंकारम और जो वेद पवित्र जो ओंकार है कि नहीं ओंकार की तरह हम पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं ओंकार हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा साधन है परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों में से ओंकार साधन सबसे बड़ा साधन है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है प्रतीक ओंकार जैसे शिव जी पूजा करते हैं साधक राम पूजा करते हैं इससे हाँ, इससे आप हिरण्यगर के लोग को नहीं जा सकते हिरण्यगर गर्भ लोग जो है ना ऐसा लोग है जैसे यहाँ परछाई और चेत को प्रकाश ये दोनों दिखाई पड़ता है कि नहीं छाए तो अरे वहाँ वहाँ धूप है भाई थोड़ा इधर आ जाओ क्या बोलते हैं मैं विश्वनाथ जी आपको नहीं बता रहा मैं तो ऐसे सत्संग के क्रम में बता रहा हूँ अरे वहाँ तो धूप है जरा इधर आ जाओ ऐसा बोलते हैं कि नहीं इधर क्यों बुला रहे हो यहाँ भी तो धूप है छाया मतलब छाया और धूप का पार्थक्य बोध कर रहे हो ना धूप और छाया का पार्थक्य भान है तो जैसे धूप और छाया बिल्कुल दोनों पृथक पृथक ज्ञात हुए है तो उसी तरह से आत्मा और अनात्मा हिरण्य गर्भ लोग का बिल्कुल पृथक पृथक ज्ञात हुए और यहाँ कैसा है शरीर के साथ आत्मा घोल मिल गया इसे इसीलिए अब अलग करने में कठिनाई हो रही है हाँ? मुंजा का तो भी इसी काम धैर्य ना से मौज होता है एक ये जो चटाई बनाते हैं ना प्लास्टिक की चटाई बन गई है उनको नहीं तो पहले किसकी होती थी वो है हाँ? घास हाँ, घास जैसा आता है दूसरी चटाई आती थी पहले हाँ उसकी चटाई बनती थी और जो कि दूसरी चटाई तो वो जैसे कोसा लेने जाते हैं ना ब्रह्मचारी को तो। तो उसी तरह से वो होता उसके भीतर में एक डंठल होता तो उसको मूंज बोलते हैं मूंज तो वो ऐसा होता है तो मूंज में से डंठल निकालना पड़ता है तो पहले की माता वो डंठल निकालती थी मजदूर लोग भी डंठल निकालते थे फिर उसका चटाई बनते थे आसन बनाते थे फिर बेचते थे तो जब मोज में से डंठल निकाल करके आप जाएंगे तो बहुत धीमा हाथ लेकर के जाना पड़ेगा वहाँ और खर्च कहेंगे तो मोज जो है ना तीखा नौकरा होता है खर्च काट देगा तो मुंजाद में इशिका को गिरेगा मुंह से जैसे इशिका उल्लंघन निकालते समय धैर्य से काम लेना पड़ता है उसी तरह से अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनमय कोश विज्ञानमय कोश राणमय कोश इससे आत्मा को निकालते समय धीरे धीरे धीरे निकालना पड़ता है विवेक से समय समय पर अमृत यतो यतो मन चंचरती मनस्तर मस्तिकम ध्यान में ऐसा धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे उसको बाहर सब निग्रह स्तर पर भवित मन का निग्रह भी उसी तरह से खिन्नता हुए बिना ग्लानी हुए बिना वैराग्य रखे बिना अरे क्या मन का निग्रह करना छोड़ो ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए संसार से तो वैराग्य होना चाहिए पर मन को निगृहित करने के लिए उसमें अनुराग होना चाहिए तो ऐसा करके मन को निगृहित कर लेना चाहिए तो जैसे शास्त्रों में आता है तो कहा तो ऐसा करके जब हाँ, प्रतीक उपासना करता है है ना तो प्रतीक उपासना से किसी से भी हिरण्यगर्भ को नहीं जाता पर ओंकार प्रतीक उपासना से हिरण्यगर्भ ओंकार इतना विशेष साधन है इसलिए एव ओंकार हाँ, परंच अपरंच ब्रह्म एव ओंकार ये ओंकार पर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ वो भी ओंकार ओंकार साधना से हिरण्य गर्भ रूप में जानता है और ओंकार साधन से पर ब्रह्म को प्राप्त करता है इसीलिए कहा ओंकार पवित्र वेद्यम पवित्र होकर ये वेद्य है पवित्र है ओंकार और रिक्शा में यजुर बचा और रिक्शा में यजुर इनका सार है ओंकार ध्यान में कि नहीं परमात्मा ने लोगों का अभ्यतपन किया तो वेद निकले और वेदों का अभ्यतपन किया मैं गुरुत्व का अभ्यतपन किया तो देवता प्रकट हो गया श्री गजानंद में आता है और देवताओं का विचार किया देवताओं का सार ग्रहण करने की कोशिश किया तो उसमें से वेद निकले और वेदों का सार ग्रहण करने की कोशिश किया तो उसमें से ओंकार निकलाया इसलिए ओंकार वेदों का सार है इसलिए सन्यासियों का प्रणव सन्यासियों का जो मंत्र होता है प्रणव होता है सार है और उसी प्रणव में क्योंकि सभी मंत्र वेद माया है अन्य जो मंत्र होते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थमान प्रस्थि के लिए वेदमय मंत्र होते हैं ये वेद का उपसंहार कहाँ होता है प्रणव में तो इसी के जो जो सन्यासी उसका चिंतन करता है जाप करता है तो सभी वेद भी आ जाते हैं उपनिषद भी आ जाती है और अन्य मंत्र में से उसमें समाहित हो जाते हैं तो ऐसा रहता है इसीलिए कहते हैं रिक्शा में जी बच्चा तो भरता प्रभु साक्षी गति में कर्म फल को देने वाला प्रभु संप पोषण करने वाला और साक्षी ध्यान में आए कि नहीं गति भी परमात्मा ही है कर्म फल को देने वाला भी परमात्मा ही है गति माने कर्म फल वो भी परमात्मा ही है और भरता सबका भरण पोषण करने वाला है हाँ? का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरोगी

तीर्थम चिंत मोहर मोहर यदुपते लक्ष्मीपते केवलम हरि त्वत्पादाम्बुज शिवदेन सततम कालो मया नियति जब भगवान ही संपूर्ण का भरण पोषण करना है तो चिंता क्या करना का चिंता मम जीवने यदि हरि हरि विश्व भरे विश्वम भारती पालयती थी विश्व का पालन पोषण करने वाला वही है विश्वम ऐसा ना होता तो बच्चों को पालन करने के लिए बच्चा जैसे पैदा हो गया माता के स्तन से दोहराने में से लगता है उससे बाहर तक नहीं आता जैसे बच्चा पैदा हो गया स्तन स्तन में से दोहराने में जाता है नोचेद आरभ करता है नाय स्तन्यम कथम कीर्तन चिंत्य मोहर मोहर यदुपते देवपते लक्ष्मीपते ऐसा बार बार चिंतन करता वो चिंतन करता यदुपते लक्ष्मी पते केवलम त्वत्पादम भुज सेवनेन आपके पादम भुज के निरंतर सेवन से कालो मया नहीं आते मैं काल का यापन कराता हूँ और दूसरे चक्कर में ज़्यादा नहीं लगता इस संसार में तो ऐसे ही है आप कहोगे कि ये दो दो चार ऐसा नहीं चलता ध्यान संसार में तो दो दो पांच भी हो जाएगा हाँ? गणित में भले ही दो दो चार हो जाए पर संसार में ऐसा नहीं होता है दो दो पांच भी हो जाता है इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा अभिनिवेश नहीं करना चाहिए अभिनिवेश में आग्रह नहीं करना चाहिए ये हुआ तो क्या हुआ वो हुआ तो क्या हुआ बस ऐसा भी चले वैसा भी चले बस आपके मन में कलमश नहीं आनी चाहिए आपके मन तो भगवान का वास स्थान है मंदिर तो भगवान का घर है ही जब मंदिर तो तब भगवान का घर बनता है पहले मंदिर बनाओ फिर मूर्ति ले आओ फिर प्राण प्रतिष्ठा करो तो भगवान का घर पर आपका मन तो हृदय तो हमेशा ही भगवान का घर ध्यान में है कि नहीं आपका हृदय कैसा है भगवान का मंदिर तो है और आप जगत में ज़्यादा ध्यान दे करके भगवान को और भगवान के मंदिर को आप ग्रस्त कर रहे हो ध्यान में नहीं भगवान को और जितना संसार में रुचि होगी जितना संसार में आग्रह करोगे उतना ही आप भगवान को भगवान को मैंने आपका जो चेतन है आप स्वयं हो तो भगवान का ही स्वरूप हो उसको भी कष्ट दे रहे हो और साथ साथ भगवान के मंदिर मन को भी क्या कर रहे हो कलुषित कर रहे हो इसीलिए कहते हैं प्रभु उसका पर्दा भगवान सबका पोषण करने वाला है और साक्षी है क्या है वो प्रभु माने स्वामी है सबका स्वामी है हाँ? आप गर्भ में जब आप थे तो आपका पालन पोषण किसने किया उसने किया है कि नहीं आपकी आते किसने बनाए माँ बाप ने बना करके दिए आपने अपने संतान के आते चेहरा नाक जीव और जो मस्तिष्क है आपने बना करके दिया अपने बच्चों का आपने कहा दिया तो किसने बना करके दिया आप बच्चों का जो कारण है उपादान कारण गर्भस्थ और सब चीज पेट में डालोगे तो जल जाता है खत्म हो जाता है सड़ जाता है पर वो नहीं सड़ता और धीरे धीरे बच्चा विकसित होता चला जाता है तो आपकी क्या भूमिका है कोई भूमिका है बहुत नगण्य भूमिका ध्यान नहीं करें हम लोगों की संतान के प्रति उनका बहुत नगण्य है क्या मस्तिष्क उसने दिया बताओ क्या आंखें दी अच्छा चलो एक लाख रुपए देता हूँ क्या नाम जीतू भाई एक आंख मेरे को दे दो आप देंगे नहीं महाराज एक करोड़ को तभी क्या कीमती कीमती औजारा भगवान ने दे रखा है आपको नहीं दिया है क्या और भगवान ने ही दिया है तो कौन देता है इसे भगवान से रात दिन शिकायत करते रहते हो भगवान एक दिन बोलेगा कि तेरे को ऐसी चीज मैंने दे रखी है तो उसका ठीक ढंग से उपयोग क्यों नहीं करता तेरे को धन की कमी है तो क्या बेच दे तेरे को पैसे की कमी तुझे तो किडनी बेच दे जो किडनी के बिना मर रहा है पैसे तो करोड़ों आपको देगा पैसा वाला नहीं देगा भाई दे रहा किडनी मेरा है ऐसा हो सकता है कि नहीं पर आप इतने कीमती चीज भगवान ने फ्री में दिया एक लोटा जल डालने को बोलो तो हम डाल सकते हैं यही सूर्य सो हमारे ब्रह्मचारी लोग नहीं डालते ही सो तो ऐसा करके जपा कुसुम संकाशन हाँ, जपा कुसुम से मिला हुआ ये जल तांबे में लोटे हुए भगवान आपको समर्पित कर रहे हैं हमारी बुद्धि को जरा ठीक सही रास्ते पर लगा देना है ना तो ऐसे जल चढ़ाते नहीं और वो कैसे प्रभु है स्वामी है सब हमारा देखभाल करने वाला होती है एक महात्मा जी थे तो का भगवान भक्तों की परीक्षा लेता है भगवान भक्तों की परीक्षा लेता है बहुत दिन से सुनते थे तो उन्होंने कहा चलो हम भी भगवान की परीक्षा ले भक्तों को तो लेता है तो हम भी तो ले सकते भगवान की परीक्षा सबका भरण पोषण करता है सबका ध्यान देता है कैसे ध्यान देता है चलो देख लेते हैं एक नहर था जंगल से होकर के गुजरती थी नहर तो वो भगत क्या किया शाम के समय कोई देखे नहीं गांव से निकला तो जंगल में घुस गया तो जंगल में घुस गया तो एकदम अंदर तक गया तो नहर के किनारे किनारे गया तो एक झाड़ी के नीचे टुकड़ा पड़ गया आज बैठा कल भी बेटा देखा भगवान की परीक्षा लेने के लिए ये सोच करके गया कि रोटी और नमक इस जंगल में रोटी और नमक यदि मुझे कोई खिलाएगा क्योंकि मेरे को तो किसी ने देखा नहीं है और तो भगवान ही जान सकता दूसरा जान नहीं सकता कि भगवान है सब सर्वोक्त का पालन पोषण करता है तो वही आकर के दे सकता सब दे नहीं सकता यदि रोटी और नमक देगा तो मैं मानूंगा कि भगवान सबका देखभाल करने वाला है सबका भरण पोषण करता है तो बैठा तो रात को जाकर के सुबह सुबह उठ करके गया और दिन भर बैठा रहा और जब शाम का समय हुआ तो एक दिन बिगड़ गया मतलब तो बादल आ गया एक तो जंगल था और बादल चारों ओर से आ गया तो वो चार ही बजे अंदर है जैसा जंगल के भीतर हो जाता है झाड़ तो वो नहर का किनारा था वो तो एक कृषक उसका खेत आगे था उसी जंगल के आगे था तो इस गांव से भोजन लेकर के जा रहा था आगे काम करने वाले कोई रहे भोजन लेकर के जा रहा था तो वो अंधेरा हो गया ना तो रास्ता नहर के किनारे से रास्ता छूट गया गिरा गिरा होगा घूम करके आया वो घूम करके वहीं पर घूमा जहाँ पर ये महात्मा बैठा भगवान की परीक्षा और बिजली चमक रही थी दिखता कुछ नहीं था तो आया तो घूमते घामते झाड़ के पास आ गया वो व्यक्ति झाड़ के पास आ गया तो जैसे बिजली चमकी तो सामने देखा एक व्यक्ति बैठा हुआ तो डर गया है जो बुढ़ा जा रहा था वो डर गया डर गया तो चिल्ला उठा भूत तो भूत कई बार चिल्लाए तो इसने सोचा कि मर जाए तो उन्होंने कहा कि अरे मैं भूत नहीं हूँ मैं आदमी हूँ महात्मा हूँ या बैठा हूँ भजन कर अरे महात्मा कैसे हो सकता है यहाँ पर ये जंगल में क्यों बैठेगा महात्मा के हाथ अरे तो बैठने की लायक जगह होनी चाहिए अरे नहीं भाई नहीं माना तो अरे भूत के विषय में सुना है कि जो एड़ी होती है ना एड़ी आगे होती है पंजे पीछे होते हैं है हाँ, और हाँ, बच्चे के कंधों पर आँख रहती है सिर नहीं रहता है हाँ बहुत कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा होता है कभी अंतर्धान हो जाता है ऐसे सुना था हाँ, सुना देख मेरे पैर कैसे तो पैर तो ठीक है तेरे विश्वास है मैं भूल रही हूँ उसने कहा विश्वास तो तब होगा जब तू मेरे पास का दूध और रोटी खाएगा क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत खा भी नहीं सकता है तो योनि ऐसी है ना दंड देने के लिए धोती होने में भेजता है परमात्मा तो मैंने सुना है कुछ पी भी नहीं सकता है भूत खा भी नहीं सकता है सुना है मैंने भूत के विषय यदि तो भूत होगा तो खा भी नहीं सकेगा लेकिन आदमी होगा तो खा भी सकेगा ये रोटी और दूध तो खा कर देख लेना इसका मानना कि तो आदमी आदमी तो खा सकता है पी सकता है तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया देखो मैं तो कहा रोटी और नमक की बात कर रहा था और मुझे क्या मिल रहा है रोटी और दूध मिल रहा है इसलिए क्या है भगवान भरता सबका भरण पोषण करने वाला है सबका प्रभु स्वामी है साक्षी हाँ? प्राणी जो अच्छे कर्म करते हैं जो बुरे कर्म करते हैं सब देख रहा है प्रकाशित कर रहा है आप अच्छा सोचते हो बुरा सोचते हो आपसे छुपा सकते हो क्या हाँ? आप अच्छा सोचते हो बुरा सोचते हो छुपा सकते हो बल्कि तो भाई से छुपा देते अजीत तो भाई का मन का रील चल रहा है और मालती दोनों बैठ करके देख रहे देख क्या कर रहे हो तेरे घूमता हुआ देख रहे से पिक्चर में दिखता है कि घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया अरे कहा जा रहे हो खबरदार ये कोई बात नहीं सवाले भी मेरे स्वाले भी काम बड़े जोर से हंसे थे अभी बड़े जोर से हंसे साक्षी हो चेतन चेतन है क्या है वो साक्षी का प्राणिनम कृतक से साक्षी और निवासक सब प्राणी उसी परमात्मा निवास करते हैं जैसे हम लोग आकाश में निवास कर रहे हैं धरती में निवास कर रहे हैं और शरणम सभी जो शरणापन्न है आर्त है भक्त लोग हैं उनके शरण है सब के आरती को हरण करने वाले हैं सुहृद और भगवान को सुहृद कहते हैं मित्र वो होता है जो स्वार्थ में काम करता मैं कुछ दे दूँ आप कुछ दे दूँ मेरे से आप कुछ लेंगे आपसे कुछ मिला ये मित्रता होती है मित्रता में हमेशा त्याग नहीं होता मित्रता चलो आज आप होटल ले चलेंगे हम कल दूसरे दिन होटल ले जाएंगे आप पेमेंट करेंगे आज कल मैं पेमेंट करूँगा मित्रता में शुरू में ऐसा था शुरू तो हमेशा आपके लिए न्यौछाल माता माता सूर्य है बच्चे का मित्र नहीं है क्योंकि माता हमेशा ही बच्चों के लिए कुर्बानियाँ ही देती रहती है कि नहीं हाँ बच्चा बड़ा होता है युद्ध होता है भले अपेक्षा रखे स्वार्थ आ जाए उस समय पर जब तक बच्चा लायक नहीं हो जाता उससे पहले माता पिता क्या होते हैं हाँ बलिदान ही करते रहते अपने बच्चों को तो शुरू होते हैं प्रभव संपूर्ण जगत में उत्पत्ति का स्थान प्रलय प्रलय स्थान और हाँ, और स्थिति जगत उसमें स्थित है और निधानम है हाँ, तो प्राणियों का निधान है प्राणियों का जो है ना कालांतर उपभोग्य प्राणी नाम निधानम और कालांतर उपभोग योग्य प्राणियों का रहने का स्थान भी उसमें प्राणी सब रहते हैं निधानम और बीजम हाँ वो कैसा है बीज माने अंकुर का कारण जैसे बीज अंकुर का कारण होता है उस तरह से संसार अंकुर के प्रति हेतु भगवान ये अब कभी नष्ट होने वाला है जब तक संसार भावी है इस प्रकार से संपूर्ण जो भी है वो भगवान है जपामी हम परसम जपामी अहम जपामी अहम हाँ? परसम है हाँ? अहम परसम निगृणामी ऐसा तो अहम अहम है ना तो आया अहम तपामी मैं आदित्य होकर के संपूर्ण जगत को संतप्त करता हूँ और <clears throat> आठ महीने तक समुद्र को शोषण करता हूँ मैं और आठ महीने तक समुद्र का शोषण करके जल को क्या करता हूँ बाष्पीकृत करता हूँ तो ऊपर ले जाता हूँ उठा करके यदि आदित्य ना हो तो मानसून बनेगा है समुद्र से मानसून उठता है आदित्य की वजह से बाष्पीकृत होता है समुद्र का जल है कि नहीं बाहर बनने के बाद जल पवित्र हो जाता है देखो कि समुद्र में खारा पानी है और समुद्र से मानसून खड़ा होता है और मांस वर्षा हो मांसों से वर्षा होती है और वर्षा के जब मीठा होता है चाहे समुद्र में वर्षे चाहे समुद्र से बाहर कहीं भी वर्षे है कि नहीं तो वो मानसून को तैयार करने में हेतु कौन बन जाता है कहते हैं आदित्य बन जाता है तो आदित्य बन करके मैं अत्यंत तेज रश्मियों से इसीलिए दक्षिण भारत साइड में जहाँ से मानसून खड़ा होता है बड़ी गर्मी होती है जहाँ समुद्र है ज़्यादा चिप चिप चिप चिप चिप हो जाता है एकदम गर्मी पसीने निकलते हैं शरीर का जो पानी है ना भाप बन करके निकलता रहता है ये पसीना है तो उसी तरह से समुद्र का शरीर का पानी भाप बन करके निकलता है पसीना यही है उसी तरह से समुद्र के जल को क्या करता है भगवान सूरज अपने अत्यंत उर्वण मैंने कठोर तीखी रश्मियों के माध्यम से समुद्र के पानी को बाष्पीकृत करके ऊपर की ओर ले जाता है और धीरे धीरे मानसून तय रह जाता है और पूरे पूरे दुनिया में वो बारिश कर देता है और वर्षम भी और फिर क्या करता हूँ मैं और बारिश को कर लेता हूँ और उत्तरी चल और साथ साथ में और कुछ महीने तक बारिश को भर जाता हूँ अमृतम से मृत्यु से सदस्य चाह और देवताओं का जो अमृत है, है? हाँ? और मृत्यु से मनुष्य और मनुष्य संबंधित मृत्यु भी मैं हूँ देवताओं का अमृत मैं हूँ और अर्जुन ज़्यादा क्या कहूँ और शब्द हा? जो जैसे शब्द का मतलब क्या होता है जो दिखाई पड़ रहा हो संबंधी जो बन सकता हो जैसे ये शब्द है हमारा संबंधी बन गया ये शब्द है संबंधी बन गया इसे पृथ्वी जल तेज और उससे बनी हुई चीजें सत शब्द से कही जाती है तो जो सत है और जो असत माने जिसको हम देखते नहीं अनुभव तो करते जैसे आकाश है वायु है ये असत शब्द बात है पर नहीं असत माने है नहीं बन जाएगा पुत्र के समान ऐसा नहीं है पर एकदम से सामने नहीं दिखाई पड़ता है ऐसे जो सत्य है जो संबंध है उसे विद्यमान है और वह असंबंधित तो उसे विद्यमान है न पुनः अत्यंत में वो असत है अत्यंत असत को ग्रहण नहीं करना का जो दिखता नहीं है संबंधित या स्थित होता है ऐसा नहीं लगता पर विद्यमान होता है कारण उस सब कार्य और असत कारण ये दोनों ही नहीं हो अब बताओ कुछ बचा क्या इसलिए सब कुछ कौन हूँ मैं हूँ इसलिए बहुधा विश्व तो लोकम विश्व तो मुख सब कुछ भगवान है इस रूप से लोग उपासना करते हैं